ربما لا تتمتع كيلجوي المعادية بذات القدر من ذكاء كيلجوي لدينا فأنا لا أريد مواجهتها إذا كانت كذلك أعيد التلقيم أعيد التلقيم متفقين أحتاج علاجا أحتاج علاجا أحتاج علاجا تم نشر الساتر آخر لاعب باق سقطت السبايك في اي تبقى عدو واحد سقط أربعة ال spike بحوزتي تبقت ثلاثون ثانية أطلقت الصقر زرعت لسبايك صنعا يا سكايا إن غضب الطبيعة قد تجلى بالفعل تم نشر الزاجر أسلب البصر وجدت واحد هنا لاعب باق مرحبا جاك أريد مشاهدتك تتغلبين عليهم ظلال متحركة ظلال متحركة هنا آخر لاعب باقي لدينا سقطت السبايك في بي تبقت ثلاثون ثانية لن أسمح لأولئك الأوغاد بأن يتقدموا ولو خطوة واحدة أعيد التلقيم أعيد التلقيم تم نشر الساتر الآن الصحراء حاملوا ال spike. سقطت ال spike في اي قضيت عليك أوه يا عزيزتي أعيد التلقيم عدو واحد. أيها اللعين عبئي لا ينتهي أعيد التلقيم نشر الذاكرة أعيد التلقيم تم نشر الذاكرة حان وقت الصيد دمر الفتاة أعيد التلقيم حجب الرؤية Spike B. أعيد التلقيم أعيد التلقيم Mike. تبقى عدو واحد حسنا لنسترح لنتسابق إلى مواقع السبايك سبايك بحوزتي رصد عدو في الوسط أوه. متحركة ظلال متحركة سقطت سبايك في الوسط آخر لاعب باق أطلقت السطح عملتهم تبقى عدو واحد قتلت الثالث انفجر تبقت ثلاثون ثانية أصيبوا بالارتجاج أداء رائع آه هذا هو النصر المنتظر كونوا يقظين قد لا يكونوا جيدين لكنهم لا يزالون خطيرين أحتاج إمدادا شكرا سددوا لهم الضربة القاضية سقطت ال spike في A عليكم الهرب ماذا حمل ال spike لدينا؟ سقطت ال spike في منطقة المهاجمين سقطت حصلت على لسبايك آخر لاعب باق تبقى عدو واحد ثلاثة جار حسب الرؤية تبقت 30 ثانية رجعت لسبايك نعرف ما علينا فعله ضعوا ثقتكم في الفريق وسنكون بخير النور من أعينهم انتهى المزاح سأقضي عليك لايك تعالوا للعلاج لن <sighs> تضيع حياتك هباء أشعر بحماس كبير لننطلق فلدي أمور يجب تنفيذها حان وقت التفجير تم نشر الثائر تم نشر الثائر الصيد أصيب بالارتجاج أعيد تبقى عدو واحد أزال حياة يا صديقي ابحثوا عن ظلالي فهي سوف تخفيكم وصلت لسبايك في اي مقزز آخر لاعب باق آخر جولة قبل التبديل لا توفروا أي شيء أحتاج إمدادا إنها آخر فرصة لاستخدام معداتنا هنا فلنشق صفوفهم تبقى عدو واحد جبهات الأقل سيكون خلفهم عدو واحد مثالي مسكينة وسعي انظر إلى عين عدوك يساعد هذا في تحري الدقة أعيد التلقيم